Och vi har gått upp tidigare på Ja, jag går gärna upp tidigare ja. också. Ja. Alltså man har ju sådana höjdpunkter på dagen förutom eh, att eh, jobba på jobbet, vilket jag trivs med, så komma hem och ta en dusch och sen så är det, alltså att sova har ju blivit lite... Jag ser fram emot att gå och lägga mig. Och framförallt när jag varit borta och sovit borta så kan jag längta hem till sängen.